जस्टिस रंजन गोगोई होंगे सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश सीजेआई ने सरकार को भेजा नाम जस्टिस गोगोई अप्रैल 2012 में सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए थे जस्टिस गोगोई के पिता केसी गोगोई कांग्रेस नेता और असम के मुख्यमंत्री रहे जस्टिस गोगोई फरवरी 2001 में गुवाहाटी हाईकोर्ट के जज बनाए गए थे जस्टिस रंजन गोगोई जो कि तिरसठ साल के हैं सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश सीजीआई होंगे वे 2 अक्टूबर को रिटायर हो रहे मौजूदा सीजीआई जस्टिस दीपक मिश्रा की जगह लेंगे उन्होंने उत्तराधिकारी के तौर पर जस्टिस गोगोई के नाम की सिफारिश कानून मंत्रालय को भेजी है माना जा रहा है कि जस्टिस गोगोई को तीन अक्टूबर को सीजीआई पद की शपथ दिलाई जा सकती है वे 17 नवंबर 2019 तक इस पद पर बने रहेंगे जस्टिस गोगोई जनवरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले जजों में शामिल हुए थे पिछले दिनों सीजीआई की नियुक्ति के लिए कानून मंत्रालय ने सीजीआई दीपक मिश्रा को चिट्ठी भेजी थी जिसमें उनसे उत्तराधिकारी का नाम पूछा गया शीर्ष अदालत की परंपरा के मुताबिक रिटायरमेंट से एक महीने पहले सीजेआई सबसे वरिष्ठ जज का नाम सरकार को भेजते हैं जस्टिस गोगोई फिलहाल जजों के वरिष्ठता के क्रम में सबसे आगे हैं 2012 में सुप्रीम कोर्ट में जज बने जस्टिस गोगोई 28 फरवरी 2001 को गुवाहाटी हाई कोर्ट में जज बने थे इसके बाद 12 फरवरी 2011 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए बाद में उन्हें अप्रैल 2012 में सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया यहाँ वे असम के एनआरसी सरकारी विज्ञापनों के लिए निर्देश लोकपाल लोकायुक्तों की नियुक्ति जैसे अहम मुद्दों की सुनवाई से जुड़े रहे हैं असम के सीएम थे जस्टिस गोगोई के पिता जस्टिस रंजन गोगोई असम के रहने वाले हैं उनके पिता केसी गोगोई 1982 में डिब्रूगढ़ से कांग्रेस के विधायक थे राष्ट्र राज्य में राष्ट्रपति शासन के बीच वे दो महीने तक असम के मुख्यमंत्री बने रहे तो ये जो अपडेट था मुख्य न्यायाधीश सीजीआई सुप्रीम कोर्ट के जो अगले जस्टिस रंजन गोगोई होने वाले हैं उसके संबंध में अपडेट जानकारी ज़रूर उम्मीद है पसंद आई हो लाइक कर दे और दोस्तों में शेयर भी यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जो लाल रंग का बटन दिख रहा है जिसमें सब्सक्राइब लिखा है उसे प्रेस कर दे साथ ही बेल आइकान को भी दबाना ना भूलें ताकि हमारे जब भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तत्काल पहुंचे और आप ऐसे अपडेटेड वीडियो को तत्काल देख पाएँ इस वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद